Astăzi vreau să-ți improvizez despre a te ambala. Uh, ideea este că um, m-am uitat în dex, sunt uh, trei uh, feluri de a te ambala, <laughs> însă eu o să-l folosesc pe cel în care spui că ambalezi motorul unei mașini. Cred că a te ambala este foarte asemănător cu a ambala motorul unei mașini. Atunci când tu <laughs> crezi că um, trebuie să-i dai, să pornești o mașină, nu, ambalezi motorul. Însă, ă, dacă nu pornești și rămâi cu motorul ambalat, probabil că nu cred că rezistă mai mult de câteva ore, ambalat non-stop. Și atunci mă gândesc că și noi ne ambalăm ă, cumva cam la fel cum face mașina, care nu mai pleacă. Și dacă am reușit să Eh, dăm puțin motorul mai încet, să nu ne ambalăm atât de tare, probabil că ar fi mult mai bine și am putea porni către altceva cu zâmbet pe buze după ce ne-am ambalat plin de nervi pentru ceva. La mine, la cursul de improvizație unde te invit, eh, o să înveți să dai motorul mai încet și să pornești totuși de pe loc în jocurile de improvizație pe care le fac. Ce zici, vii? Ceau!